大家好，我是姜问。那今天要为大家开箱的是奥马的二十四色块状水彩组。打开里面有一个盒子，一张这个是。 手绘色票纸，那这张也是用水彩纸做的。啊，打开的话，里面有附一支水彩笔，还有一个水笔。 这一支水彩笔我本来就蛮爱用的，哦，它是四号的，比较特别的是它是可以放在这边，然后水笔放这里，这里有一个海绵，那我们等一下就来试它的颜色是长怎样吧。